моя дорога, ту пісню співаю тобі, мамко моя золота, дивінка в моєму житті, за серце твоє золоте. моя дорога, ту пісню співаю тобі, мамко моя золота, дивіться в моєму житті, солодкі пісні ти співала, які це не чула земля. láska tvoja, Mamko moja dorohá, tu písňu spívajú tovi. Mamko moja zolota, hviezda v mojemu žití. моя дорога, ту пісню співаю тобі, Мамко моя золота, ти вірка в моєму житті. Дякую, дякую сердечно за все, що дала ти мені. Іду я життя небезпечним. і разом зі мною пісні. Мамко моя дорога, ту пісню співаю тобі, мамко моя золота, Девінка в моєму житті, мамко моя дорога, Lásko moja zolotá, Hvilka mojemu